ආබාධිතයි හයිෝ ගත මහත්තු වෙලා YouTube චැනල්ලෙන් අපි හැවිට මට මේ හරිපොට ඒගොල්ලොන්ගේ කටෙන්ට් එකම අපි ශ්‍රී ලංකනයිස් කරලා අපේ විදිර අපි දෙන්නගත් ඒක තම මගතන වයිරල් කියල්ලා මෙතැන්ට අප අතර දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙන ඉතිරින් දෙන්නයි මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්ුණේ මොකද අපේ ස්ටුඩිය එක පොඩ පොඩිසා ඉන්න එහුම් දෙන්න එන තඩී ලෂන් කියෝ වගේ ම කවුද ලෂන් කියන මම ලෂන් කියන කන්නාඩි දාන්නට එන්නේ මේ මොකද කරන්නේ ඒක මොකටද ඉති අපරාධනය යන වීඩියක මුලින් දන්න තයගත්ත පොඩේ ඒ කතයින බ මුලින් දන්න හෙම කරනකු එන සිරාට මං කියන්නේ ඒ ආතල් ගන්න අපරාධන බ මුලින් අහෙම ගන්න තිබබල නෑ දැම්ම ඕඩ කරුපා මට අවුල නෑ හැපුණේ නෑ හැපුණේ නෑ එහෙම හැපුණේ නෑ මොකද හැපෙන්නේ නෑ දේශික බස් එකේ නෑ නෑම සිරාටම හිතුවේ කියන්නේ මේ අර මුළු දාන්න නොදා ඉන්න බැරි කමනේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ අතපය කඩාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මහාක බාද්දික කැත වැඩෙන මිනිහෝ ඉතින් දැන් අර අර වෙන ප්‍රෑන්කයක් අපි සෙට් වුණා එක්කෝ ඊම මේ කැමරාවේ ෂූට් කරනවා මොකක්ද නාඩියකක් මේ මං ෂූට් කරලා ඒ ඔයත් ඒගෙන දැනුවත්ද සමාවෙන් ඔබතුවා ප්‍රෑන් කරමකට දෙ මට ඇවිල්ල ලොකටෝක දුන්න අපේ රෙපිටේෂන් එකට හරියන්නේ ප්‍රෑන් කරන්න බෑ කෝපරේට් ඉන්නේ ඉති දැක්කනිද මල පෙන්නේ කාර්ද ඔය නෑ මට මල පෙන්න්න කිය ඉතින් දැම්මං අරමේ <coughs> ඒ වඩ නතැගු මේ මන ඇත්තන හෙනවුල් ලඩ ඉතින් මුලයි නැගේ මියෝ කරන්නේ මොකද නෑන එහෙම නෙම මං කිය නෑද මටත් දැන් ඒතන් ඔකොල් ශැලකට අපලා මේ බානුකය කිව්ව කොහොමත් අයිවාට බීකව ඔගොල්ලොට ප්‍රෑන්ක දනක ති මං වෙලා ඉතිලෙන් යටත් නොක ඔගොලොට නොක ශේප් එක මෙයා හෙම කරන්න කර බස්සගෙන මංකට නෑ එතකොට ඇති අරර මේ දැයි ගවුල්ද අවුච්චක දාන නෑ ඔුල්ල එකන මං මේ මෙයා දාන්න බැරිකවට මං එක දෙන්නේ නැන සිරාට බිය කියන නෑ එතවුල් අර ලෙඩෙක් වගේ අර හෙම සින්න ඇතින ඩීරස් මටත් එක්ක මෙම කරන්නේ මයික ඒක ගාන්න බැරිට අපරාධ මුලෙඉදම් ගන්න තිබ්බ මුලෙඉදම් ගන්න බෑ පුළුවන් මුල දැන් ගන්න ගත්තා යකොලන්ට ෆුටේජ් මේ නේද අර ඒම එහෙම කරබ හවුල්ල බයිති මං බත් එක එකක් කතා කරා නති දැම්බ එහෙම සිීන්න කක්කීර වෙල්ල ඇනි අප අලුතෙන් ඉදන් ගමේ සාමාන විදිරයන් ගැන මේක නෑ ඉවර කරම හිමුණ මරාර මේ හිනාවල වැඩි ඉවර කරම එතන ඉවර එක් උඹ උඹට කිව්වෙන් නැද්ද නැන ම සිරාට වහන්නේ හිරුවකට දෙම එන ඉවරකර නෑ කතා කරන්න බම්ම කොහොමද කරන්න කියර එහෙම තැනකට ඇවිල්ල එහෙම කරනකොට දැ මං අර දාන්න බැරහින්ද එක එක මේම කරේ ඒ කියන දැම්මම් නැනවාදම නෑ දැව කතා කරන්නම කොහොම කරන්න කියරවෙල්ල දැ සාමානය තැනකට ඉන්න කියන්නේ කියන්නේ එහ මේකක් ඉන්නනේ නෑද අපි හැදුවේ මෙතන බානුක එටත් නොක ශේප් එක විඩියෝ එක කරන්න තවට නෙපොඩ්ඩක් එක ලයිවරියක්ෂන් එක ඊට පස මන්දැන් කිවට වෙන එකක් කරමු කියලා අපි ප්‍රෑන්කේම කරද සාමාන්‍ය නද ප්‍රෑන් කරන්න නෑ කියල ඉති මේ නෑ දෙන්න කිවන ප්‍රෑන් කරන්න කිය ඒක වදෙන් එතන දන්නවයි කිය අපට ප්‍රෑන්කෙක් කරන්නේ කියල දැන් ඇති ඒම එහෙම එහෙම වැරදි අරග මේම කරම දෑ හෝ දිගත් වැඩියනේ දැයි සහන් දිගයිනේ කොච්චර දිග නෑ මුඩ් නෑ බං එහෙමුණා ඒකයි එද අපි මෙතන්ට නෑන ගෙනාව දැ මංහිතු ඇර මුලේන ඔක්කම හරි කියලා ඒකයි වුණේ නෑ නැත්තන් එහෙමවුලන්න අපි එන්න ඇදාල වැඩ ඉවර කරු නෑ වැල දෙන්න තින්න මෙතෙ කොහම දින්න ඕන මේ පිටිපසෙන් කොහමද කැපෙන ඔලු කැපෙන ඔලු කැපෙනවා පොඩ්ඩ පාත් කළග නේරේ අවුල්ලල ඉන්නේ ීඩිය මාත්න ඉඩ කව ආභවන්න ප්‍රෑන් කලා තියන්න සපයි නේද මගේ ඔක්කොම තියෙනවා අර භාගයක් තියෙනවා අයියෝ රයි් හරි අපි වැඩි වරගන්න අමතකනට සිදුවීම තිය රයිට් එහන අපි මේ විඩියෝ කරනවත්තුම් මේ එකෙන් මෙහෙම ඇත්තර මේ වැඩේ වුණේ මේක මේ මම අපේ බී පඩගෙන් බිය තක් ගන නැමෙන්න්න මේ අපේ ප්‍රඩියස මස්කපටක නෑ එයාගේ ට්‍රේඩ් මාක අර කවදර මේ කවදර පිටට සිින්දුහදන ඩැල්ල ඉලොන් මස් ඉලොන් මත් සිින්දුවදනදර ඇවලම ඉලෝන් මස් නෙමේ කවුද ඇලන් නෝක ඇලන් නෝක ඒ වගේ පොඩි මේකක් මේ වගරගෙන නෙරයිට බී තමයි මට මේ කිවේ මෙහෙම මේ දක්ෂෝ ටිකක් ඉන්න කටෙක් කල දෙන්න පුළුවන් කියල මෙයාලක් විඩියෝ සපින කර තිබ ඉතිං එතකොට මම කිව්ව ප්‍රෑන්ක එකක් කරමු කියලා ඊට පස්ස එයාලා වෙන එකක් කල මෙතෙන් ඩාවට පස්ස මං වෙනම එකක් ඔක්කොම කල අන්තේට ම තමයි චොර වෙලා තියෙන එක හරිද වලට සතුටුඉන්න වලට සතුටුයින්න අපට සතු තැංකූ තැංකව කරාට නෑ ඇත්තට මං හිතුයි මේ ආවනේ කොත්තුන පවුනේ නේ අතක් වෙලාගෙන කරදාන්න පුදුවන්ගේ මං ඒත් කියයාගෙන ඉතින් මේ මේ කමන්නෑ කියල මේ කරේ කපල හරි මොනහරි රෙකෝඩ්ඩල නෑහැරි කියල බයිලාවක් ගානග කමන්න එනවේ අමතකුණ අදකින්ක අපි වැඩේ ඉවර කරු දිගට ග ඒ අපි අපේ අන්තිපටම ආරයි අපි එක ප්‍රයින්කයක් කරා එකන් අපි කලබරේට් කරා මතකද මේ තව යුටබ කෙනෙක් එක යගෙනම නොකීම <laughs> වැඩලා නඩු යන එකන් කියලා පොඩි පොඩි නඩු කේස ඇතිරයි මේ කොමර ඒ මනුස්සය එකන්නේ අපි සමන ප්‍රෑංකයක් කරට පස්සේ ඒ අදාල පුද්ගලයගෙන් කන්සෙන්ට් කියලන අපි මෙහ දා අපි මෙම එකක් කර විඩියක් කර අපි ගොල්ලොගෙන් අවසර ඉල්ලනොගේ කොමරි ඒ වීඩිය එක මේ අරඩයිල් එක තවක්කෙනෙට්ට කරලා මේ එයා ඒක මේ අවසර නැතුව දාලා බැරිලං මේ ප්‍රෑන්ක එක වෙච්ච මනුස්සේන ෆ්‍රෑන්ක් වෙච්චගෙන එයා වෙල්ල ටිකක් ආරක්ෂකමත් පුද්ගල තපොට හොඳ නඩුවක් කැරෙනට රයිට් ඉතිං අපි සාමන අරබන් කල්ලුන් කිවගේ දැකලා තියෙන කටෙන්නල්ට වඩා වෙනස් සිදිය ප්‍රෑන්ක් uh, එතකොට ඩයා සිිස්ටම් එක එහෙම කටෙන් කරන uh, කටියත්තමයි මේක විශේෂෙන් ගෙන්න්න හේතුනේ සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා uh, ලක්ෂයක් වුණා මේ ඊ පෙරේට ඉතින් අපි හිතුව පොඩක් කතා බහ කරලා ශායෆම් අපේ um, YouTube එක බලන්න විවස්ලත් එක්කත් මෙයාලගේ තොරතුරු ෂයා කරන්න මොකද හැමෝම කැමති වයිරල් වෙනවා සෙක්මන්් අමුතු දෙයක් කරන්න ඉතින් uh, කතා කරන්න හිතන මහිතන ඔයාලගේ මීඩියකින් කරන ෆස් ටීන්ටව ගන්න තිගෙන සතුටු කියන්න ඇතර මේ <laughs> දී අපිට මේක ආරාධනා කරාට නේද මොකයිය භානු වානු කියන බිසික්නේ ඇතරම කියනනද හරි හොද ච්චර එපා ොට බට ගන්න බෑ ඇති ඉතිං අපේ YouTube චැනල එක සබස්්‍රයි් කරන්න අමතක් කරන්න එපා මේ වීඩියෝ කලස්සරයි නං කමෙන්ට කරන්න ලයි කරන්නවට තාව කවුර හරි මේ විදියට ගෙනල්ලා එකන සමහට එයාලා නෝන්ඩියනත් පුලන් ම නෝන්ඩියනත් පුලන් හැබේ ම දන්න යාලා ම නෝන්ඩියනට තම කැමති ඒකට කැමතින කවදීලඟට ගන්න නෝන කියලත් යටින් කමෙන් කරන්න තැංකව වීඩියක බැලුවට ඩේට ටික කපාගෙන තැක හැමිල්ට නාවට තැක නො ප්‍ර ම ඇයි ඒට හෝප්සියන අරේ කැමරා දාලා මේ අනිවල අර මේ මට ඉච්චාරකින් අඩුවකෙන්න්න තියෙන පොටු ගෙනල දාන්න කියලම මේටි කරන්න බෑ ටික බෑ